Ano ang kinababalisa mo? Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o iinumin o kung ano ang inyong darating. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik, si gumagapas ni nag-iipon sa mga bangan. Ngunit pinakakain sila ng inyong ama na nasa langit, hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? Sino sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang tangkad? Bakit kayo nababalisa patungkol sa damit masdan ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki, hindi sila gumagawa ni humahabi man, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa lahat ng kanyang kaluwalhatian, ay hindi nakapaggaya katulad ng isa sa mga ito. Dinaramta ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin. Kung dinaramtan niya ang damo sa ganoong paraan, hindi ba niya kayo daramtan, kayong maliliita ang pananampalataya, kaya nga, huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin, ano ang aming kakainin ano ang aming iinumin at ano ang aming daramtin. Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga gentil. Alam ng inyong ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ng mababalisa sa kanyang sarili, sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito. Ano ang kinababalisa mo? Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o iinumin, o kung ano ang inyong daramtin hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik, sigumagapas ni nag-iipon sa mga banggan. Ngunit pinakakain sila ng inyong ama na nasa langit, hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? Sino sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang tangkad? Bakit kayo nababali sa patungkol sa damit masda ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki, hindi sila gumagawa ni humahabi man, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon. Sa lahat ng kanyang kaluwalhatian, ay hindi nakapaggaya katulad ng isa sa mga ito, dinaramta ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin kung dinaramtan niya ang damo sa ganoong paraan, hindi ba niya kayo daramtan? Kayong maliliit ang pananampalataya. Kaya nga, huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin, ano ang aming kakainin? ano ang aming iinumin at ano ang aming daramtin. Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga gentil. Alam ng inyong ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kanyang sarili, sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito.